og velkommen til endnu en Kælderkøbing sommervideo. I de sidste par videoer, der har vi jo talt lidt om kameravogne. Altså sådan en lille sag her, som kan panorere automatisk med, med kameraet. Dreje til den ene side eller dreje til den anden side. Man kan altså styre kameravognen fra sin central, eller fra det PC-software, der er knyttet til centralen. Jeg bruger WinDigipad, så fra WinDigipad kan jeg altså nu styre kameraet. Og så er det jo, at alle ønskerne opstår. Mund det muligt at få kameraet automatisk til at følge kurverne. Altså, når man kører ind i en højre kurve, så drejer kameraet ganske lidt, så det følger kurven og ikke bare ser lige ud. Det kan faktisk godt lade sig gøre at lave denne automatik. I denne video der fortæller jeg lidt om, hvordan og hvorledes det gøres. Hej hej og god fornøjelse. Her ser vi først et eksempel på, at kameraet ikke drejer til højre, når vi kører ind i kurven. Kameraet peger altså lige ud. Og til sammenligning er der her et eksempel på, at kameraet drejer lidt til højre, omkring 20 grader, når vi kører ind i kurven. I WinDigibet har jeg lavet et lille betjeningspanel til styring af panoreringen. Her vælger vi 45 grader til venstre. Kameraet svinger ud til venstre. Vi prøver med 90 grader til venstre. Det virker også fint. Som det fremgår, kan man dreje kameraet i steps af 5 grader. Det er fint til mit brug. Man kan dog godt gå længere ned, hvis det skulle være nødvendigt. Jeg har prøvet at gøre betjeningspanelet lidt brugervenligt. 0 grader, det er midten. Her peger kameraet lige ud. Og så er der 90 grader til venstre eller 90 grader til højre. Nu skal vi i gang med automatikken. Her bruger vi de blokke, banen er delt op i. Her ser vi, at blok 11 slutter, og blok 32 begynder. Toget kører fra venstre mod højre. Og her ser vi, at sporet drejer mod højre, ca. 95 cm fra, hvor blok 32 startede. I Windigevet bruger vi profiler til at udføre en handling på et bestemt sted på banen. Vi vil altså gerne dreje kameraet 20 grader mod højre, når vi er 95 cm inde i blok 32. Der er indbygget en lille forsinkelse på betjeningen af kameraet fra man trykker på knappen til kameraet rent faktisk drejer, går der cirka et halvt til et sekund. På den tid kører toget cirka 25 cm, så det er altså efter cirka 70 cm at kameraet skal dreje. Vi finder her blok 32, og vi siger efter 70 cm, så skal kameraet dreje. Her går vi ned på betjeningspanelet, finder plus 20 grader og sætter det op her. Sådan. Så vil der ske det, at når toget kommer til blok 32, det kører 55 km t, når det er kørt 70 cm i blok 32, så vil kameraet dreje øh, 20 grader mod højre. På samme måde er det lavet for alle de andre blokke. Til blok 33, efter 5 cm, drejer det 20 øh, grader mod venstre, og så videre. Så skal vi ud på en lille testtur. Læn jer tilbage og nyd turen. Der er sikkert en hel del steder, hvor der skal justeres lidt, og så er det jo godt, at vi har en lang modelbane vinter foran os. Tak fordi I så med.